kraju wieczór pidonaniu Mamy ruszoć kuwaju wieczór pidonaniu Co kraszy od razu frajirki ponesu Mamy taką różoczku, szto bardzo kolorowy Mamy taką różoczku, szto bardzo kolorowy mam, sama za mną chodzi. Mam taką frajerką ani ji nevidnou. Mám takovou frajerku, ani ji nevidnou. Le mi za dražočkou bosnožku stidnou. Mám takovou frajerku, jak šumná ružička. Mám takovou frajerku, červení ují krůlevička, za červení ují krůlevička. Jak šumná ružička, jak trava zelená, jak šumná ružička, jak trava zelená.